Nah, peraturan dari permainan detektif sekarang ini, yang pertama dibutuhkan dua orang pemandu. Yang pertama untuk membacakan cue dan yang kedua untuk memandu anak-anak bermain games ini. Nah, yang selanjutnya um, dibutuhkan du dua grup yang masing-masing grup itu berisi 5 sampai 6 orang dengan durasi maksimal 5 sampai 10 menit dan masing-masing e, pemain akan mendapatkan 3 sampai 5 pertanyaan. Nah, untuk cara bermainnya, langsung aja kita mainkan permainan detektif karangnya. Pertama, pemain akan berada di luar kotak atau di luar angka satu. Dan selanjutnya, pemain akan melempar dadu Nah, dadu yang keluar itu adalah nomor 2 atau angka 2. Jadi saat pemain sudah melempar dadu, pemain akan mendapatkan pertanyaan dari cue card, yaitu dari nomor 2. Jika pemain bisa menjawab pertanyaan, pemain akan masuk ke dalam kotak nomor 2, tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, pemain akan kembali ke atau tetap berada di posisi awalnya. Pertanyaan nomor 2, sekarang termasuk ke masuk da termasuk hewan, tumbuhan atau batu. Hewan. Hewan. Nah, per pertanyaannya benar. Jadi pemain boleh masuk ke dalam kotak nomor 2. Nah, kalau pemainnya salah, pema kalau pemain salah, pemain akan kembali ke posisi semula dan di cue cardnya akan diberikan tanda silang dan di akhir permainan eh, pemandu akan memberitahukan jawaban yang benar kepada pemain. Nah, pemain yang menang itu yang berada di posisi paling tinggi atau angka yang tertinggi dialah yang menang. Nah, itu e, peraturan dan apa aja perlengkapan yang dibutuhkan untuk permainan detektif para. Selamat mencoba.